हेलो वेलकम फ्रेंड्स आज की वीडियो पाइथन की है छोटा सा एक प्रोग्राम डेमो के लिए दिखा रहा हूं कि कैसे हम रैंडम पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं with the help of random module तो यहां पर देख सकते हैं ये पाईचाम ओपन है और पाईचाम के ऊपर हमने बना रखा है एक इंपोर्ट किया है रैंडम जो मॉड्यूल है उसको फिर यहां पर लोअर केस अपर केस और नंबर तीनों को मिलाकर के जनरेट किया है नाइन कैरेक्टर्स का पासवर्ड तो अभी इस प्रोग्राम को रन करते हैं देखते हैं पासवर्ड क्या आता है पहले से रन है तो यहां पर देख लीजिए डी एफ ए एफ करके पासवर्ड जो आया हुआ है इसके साथ नंबर भी इंक्लूड है four three six J six ठीक है अब इसको दोबारा से अगर हम रन करते हैं तो जी हाँ रैंडम यूज हुआ है तो ये पासवर्ड चेंज होगा तो यहां पर देखिए ये पासवर्ड चेंज हुआ और पासवर्ड बन गया कुछ ये ठीक है अगर फिर मैं इसको रन करता हूं तो ये फिर डिफरेंट पासवर्ड हमें दिखाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा कि रैंडम यानी कि जो फिक्स नहीं है जो हमेशा चेंज होते रहेगा इससे हम किस तरीके से ऐसा पासवर्ड जनरेट करने वाला बना सकते हैं प्रोग्राम समझ में आया थैंक यू फॉर वॉचिंग